Sahte sevgilerin ciddiye alınması kadar sefil bir insansın sen Sevgilin var korkarsın karşındakini reddetmekten Elde tutma çabasıyla seni hayatta tutmazken seversin gerçekten Aşkını sikiyim geç dalganı pezemeksin orospular kaçmaz vermek Rap bahane değil hayatımızı anlatıyoruz amına koyayım Sikik pop şarkılarını dinleyenlerden uzak durmaktı favorim Daha da dinlemeye devam edersen black adam olacak fobin İnce sesiniz bizim mekanda sıkıntı yaratır homie Eleştirel bakış açılarınız kimseyi mükemmel yapmaz Başarılı olduğunuzu sandığınız işler insanları zorlamaz olmaz Benim gibi olmaya çalışmanız inanın bana hiç koymaz Yaptığınız işleri benimkilerle karşılaştırmanız beni bozmaz Rapimi eleştirmeden önce bin dinlerken müsterih ol 1 Ocak 2021 çıktım artık uzun bu yol Karşımda midi keyboard elimde mikrofon ve bende kontrol Bana kafa tutarsınız kariyeriniz biter şimdi kaybol Bu kadar basit mi sandın geceleri geleceği düşünmeyi Unutturmaktı benim amacım dostlarıma üzülmeyi Emin ol sen de istemezsin kerane çöpüyle öpüşmeyi Bana inan bir gün o isteyecek seninle görüşmeyi Arkada kalan pişmanlıkları Alfonso'yla hatırları Beş yılını bir anda mutimle yakar yok eder harcarım Tutanak zımbırtısıyla korkutan Fatih Hoca'ya da sokarım Bir Nisan şakası değil bu kez gerçek sanırım Bir de insanlara karşı tavrımı tanımlayan Rodiyak Her yeni güne başlamak için çözüm değil uyanmak Son dalımı içerken de hedefime varmak Boş zamanlarımda neden olmasın Rıfkı'ya bir parmak Gerçek dostluğun yüz karısı mavi gözlüklü azgın ergen Yine mi çoraplara soktun ve boşaldın erken benden İlk günkü gibi bilmem Tanışsak mı yeniden Sesini çıkaramazsın bu kez adını dondurmacı versem Anlatmak saçmalamak kadar kolay olsa rap yapmazdım Rap'i yapamayanlar beni dinlerken olacaklar orgazm Rap'te saçmalayanlar dinlesinler bak rap açtım Daha da duymak istiyorsan çalan müziği de ben yaptım Yine en başa geleceğim bir kaltağa takıl geldim gideceğim Uzun mesafelerden sevgimin değerini ben yokken hissedeceğim Sigara değil senin kokun geçtikçe ciğerlerimden Sen farkında olmasan da her yeni gün ben öleceğim gideceğim Gerçekleri benden duyman seni hayata karşı yetiştirecek Beni her dinlediğinde dünyaya olan bakış açını değiştirecek Her dizeden anlamları çıkarıp var mı akıllı biri pekiştirecek O zaman lanet erkek kaşarlarını bırakıp isteyeceksin beni sevmek Yaparsam adam gibi yapar dinledikten sonra diline dolarım Kafanı dağıtmak istiyorsan gel ormanlarda kaybolalım Sana kafayı yedirtirsem kabul ediyorum ben günahkarım Geçmişte kalan hatıralar dalgasında bu gece de uyumayalım Anlatılanlar seni rahatsız ediyorsa take a shot me bro Yalandan çıkardığın anlamlara bir daha bak bunlar bunlar değil ego Şimdilik zaten üstünüm dengim olmazdı fazla gelir stüdyo Ben Hattorianzo sense kız peşine koşan duyarcı Romeo Burada istersen sen konuş Kapat